ケあと10秒。お願いします。お願いします。 の阪が重い <laughs> 絶対嘘絶対嘘もう生きながら <laughs> 네. やばい、エビさん、貯めてる、貯めてる。いやいやいやいや。いっぱいいっぱいですよ。あれいいね、いいね。一人離れてるあら、すみません、通信エラーです。ありゃあら <laughs> すみません。二十秒か。あら。 먹는 음. 기술이 行くよ集団伸びてるから

なんだらね、話。 おじさん殺すのあげてあげて

Oh shit. Thank ック画面にはアイテムをくのに、あの、携帯のコンパニオンアプリとかにアイテムない扱いになってて。マジっすかキーボードのスペースとかをしてもアイテムが出ないんで。なんと。もうすぐってるのかもしれない。これ、アイテム直接クリックしたら使えないですかね。自分は全然。 アイテムが表示はされてるけど、多分存在してない。ああ。今、無を取得してる状態なんで、はい。表に合わせてアイテム使うと多分ゴールできるかもしれないです。パスみたいな。はい。 Yeah. <laughs> Bye. 下りで追ちましょう。登った後の下り。6にいれば追いつけるはず。 指を刺しちゃった。 Beijo. Okay. エビさん強えよしよしこれ

Yeah. 気持ち悪い。あ、すげえ。大前に。すげえ。あ、マジか。あ、あ。あ ハハハハ Uống cái sáng chiều nào はい、先方勝手に解説します。お兄さんがやや先方、か若さんが追う展開。集団もまあ、割れてんな。前3人と後ろがばらけてる感じかな。前4人、5人でこいつそう。一条さんちょっとき そうあれあ、さっきまでも、だいぶ頑張ったかね。いや、もう、もう無理。 <laughs> あの上院で、もう終わりました。ですよね。前5人ですね。ンギさん、小若さん、エビさん、アルビノさん、三好さん。あざっくり分けるなら、エビさん、アルビノさんが短距離。 家さんに、ゴンギさん、三好さん、小高さんは、割と5分とかいける気がします。ということで、ちょっと落ち着いて、あ、一人、助演してるな。 <laughs> 気のせいか。入ってきた。 あ、ワさん追いついたのか。すげえな。で、6人で、一本坂が目に見えているけれども、その前に動きがあるかどうか。この S 字クランクみたいにちょっと登るんですよね。ここで誰か行くか行かないか。 こはまあ様子見かな。もう一箇所橋の前でグリップ上がるので、ここで行くかどうか。あるいは不意をついてど平坦で行くか。あ、これ6人ってのが面白いですね。ちょっと間違えたら3、3とか、前4人、後ろ2人で割れたら決まっちゃうんで。 中途半端なタイムカート1分高で結局追いついちゃうんで。ああ、それもありますね、確かに。はい、なので、自分的には、1分高終わった後の下りのころもするくらい。あそこガーってなってから、ちょっと繰り返しますもんね。そうですね。自分はあそこで追いつくので足使い果たしちゃったんで。ああ、一番きついとこですからね。はい 積んだ終わった、下りだって思ったところで、はいはいはい。こいつなくちゃいけないので、まず緩められないっていう。超あるあるです。なんか1分坂言うても1分ないじゃないですか。あそうですね。50秒弱。はい、その後の10秒、20秒はきついですよね。足して1分坂みたいな。さあ、来た微妙な上り。誰か行くか行かないか。 木さんが5、6倍、ちょっと警戒して、打たせねえぞって感じですかね。あベビさん、アルビノさんをゴールまで連れてきたら、そうそうそう、やられちゃいますからね。どっかでなんかしないといけないんですよ。いや、ボンゲさん強いな。 いつも5倍で踏んでる。しかしここは一旦このままって感じですねあでもさ6倍出てんなこれ後ろきついわ さん、ゴールさん、ちょい上げ、千葉上げできて、非常にキャップがいた。私、これはまあ追いつくか。いや、僕、アルミノさんが最後尾でこう、的確に判断してる感じが怖いっす。いやー、うまいっすね。うまい、うまい。 <laughs> ちょいちょい2倍切ったりしますからね。はいはいはい。有さん、節約もめっちゃうまいですよね。や約がないから、そうでやってないと。まだまだ。まだまだ。はい、1分じゃかみんなでいく感じでしょうね。 みんな列車真っ赤っかになりますよ、これ。 まあ、こんな感染症で、岸田さんに入って、もう高すね。綺麗に縦一列。 。そうすると、澤さん先頭で8枚いっていった、ら、9枚9枚。いってる、真っ赤真っ赤、大木さん、ちょっとさすがにきついか。 カゴには真っ赤っか羽も使って登りまくる前からエビさん、三好さん、小バカッさん、アルビナさんかな小麦さんがちょっと離れちゃって5人5人で下り行くか前2人がちょっとだけ抜けてるか あここ踏ん張りどこ踏ん張りどこ下りしっかりスピード乗せれれば生き残りあみこさんしっかり最後尾でスーパーアタックうまいな順次さんさすがに記録結構いいんですね澤さん三好さん柴田さんアルミネさんエビさん ああ、難しい。あ、なんだ、アルミナさんが言ってる。からな。ああ、さん、きつい、きついわ。死ぬほどきつもうあと3キロぐらいかな。 そろそろスプリーター処理しないと、ちょっと勝ち目厳しくなっちゃうが、とはいえきついのはきつい。あ、ボールと腹を起きるか、そのままスプリントか。もう誰かもおかしくないですね。 物ん5倍、小型さん6倍、これは、ここでこれはきつい。ああ、集団縦一列一列。ここでこれはマジできつい。 いや待つ上位陣違うないやそしてアルビノさん65話ではないでしょうこれ3とか5人のまま乗り切って ちょっと曲がったら、しッと登ってくるんですよね。ここで長いストレート。見合いするのか、誰か行くのか。 <laughs> ちょっと前上げ始めた。平松さん先頭、ルースさん、澤さんが追っかける。スプリンター2人は後ろでためる。さあ、誰から行くか。 43倍。いいね、いいね。上げるね。13、6倍。長いぞ。これは、これはどうだろう。あ、いったいったいった。小高さん、エビさんがどんどんいって、八郎さんも。えっと、エビさん。10倍、10倍。アルミノさん、させるかさせるか あ、1200、1200いった、1200。あ、アルミの3対エビさん。あ、刺した、刺した。アルミの3刺して、やめない、やれない。あ、これ決まった。エビさんも粘るが、あアルミの3、エビさん。3位が小バタさんかな。 シャロンさんに寄せてきから。いやー、いやー、いやー、やっぱ、やっぱアルミのノうん強い。勝てない。